¿Qué pasa. Puchi mandó los pantalones ahora a la lavandería y miren, ahora va a salir con otro pantalón. Esto ya me está poniendo triste. Ya se nos está acabando la segunda línea. Ay, mamacita, ¿qué hay en el día número 9? ¡Ay, es una cinta de pelo con un lazo! ¡Me encanta! ¡Corre, corre a ver el video nuevo! En la mañana me levanto y salgo a pasear en mi Rolls Royce a full. Voy de camino hacia la nada, la gente está emocionada de verme tan cool. Decidir una de mis mil mansiones con playa privada y vista todo el mar. Donde pueda estar un poco alejada de toda esta fama que muchos querrán. ¿Dónde están mis compras? Ay, ay, ay, tú tan hippie, yo tan fina Ay, ay, ay, tú tan y yo tan high Mientras ando en el privado tú sales de tus patines Uh, no sé qué hacer con mi riqueza Qué pereza, soy tan guay Todos me tratan de alteza, De Miami hasta Shanghai Y ya no sé qué hacer con tanta diversión No tengo a nadie que me ponga condición ¿Qué puedo hacer? Yo soy una princesa día de filmación. Vamos a estar haciendo dos días. Díganme algo de estas uñas, están demasiado bellas. Esto lo amé demasiado, demasiado. No les puedo explicar cuántos jugos he tomado. He tomado una cantidad de jugo que me siento así. Pero nada, nos vamos a este fondo ahora, que es el fondo de la chica hippie. ¡Ay, es como un jardín encantado! Está demasiado bello. I'm a princess. En la mañana me levanto y salgo a pasear en mi Rolls Royce a full. Voy de camino hacia la nada, la gente está emocionada de verme tan cool. Decidir una de mis mil mansiones con playa privada y vista todo el mar. Donde pueda estar un poco alejada de toda esta fama que muchos querrán. ¿Dónde están mis compras? Ay, ay, ay, tan tan fina Ay, ay, ay, tan high en privado tú sales tus patines Y estamos en el segundo día de grabación Espero que no se me esté viendo nada <laughs> Llevo dos días con estas trenzas, yo no me las quité, yo fui a hacer mismo el trabajo Y lo más lindo, mira, no tienen una liga puesta no, no, no, ya, ese es el nivel de spray que yo tengo en esta cabeza. <laughs> Empecemos. La filmación hoy se va a hacer en mi casa, así que aquí vamos. Ya estoy lista. Miren mi casa como está hoy. Ay, Dios mío. Miren a Beluguita, está aquí. Mi beluguita va a salir en el video de hoy. Miren quién va a salir también en el video de hoy. Baja la hora. Ve, la vas bajando. Ay, esto. es este YouTube. Es en plan. en plan. Ay, esto es paparazzi. Estoy cansada, eh. Estos paparazzi siempre lo mismo. En esa I'm a princess. En la mañana me levanto y salgo a pasear en mi Rolls Royce a full. Voy de camino hacia la nada, la gente está emocionada de verme tan cool. decidir una de mis mil mansiones con playa privada y vista a todo el mar, donde puede estar un poco alejada de toda esta fama que muchos querrán. ¿Dónde están mis compras? Ay, ay, ay, tú tan y tan fina Ay, ay, ay, tú tan y yo tan high Mientras ando en el privado tú sales de tus patines Uh, no sé qué hacer con mi riqueza Qué pereza soy tan guay Todos me tratan de altes. De Miami hasta Shanghai Y ya no sé qué hacer con tanta diversión No tengo a nadie que me ponga condición ¿Qué puedo hacer? Yo soy una princesa soy tan guay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. miren lo que pasa. Puchi mandó los pantalones ahora a la lavandería y miren, ahora va a salir con otro pantalón. Está todo mundo, no, ninguno I'm a princess. En la mañana me levanto y salgo a pasear en mi Rolls Royce a full. Voy de camino hacia la nada, la gente está emocionada de verme tan cool Decidir una de mis mil mansiones con playa privada y vista todo el mar Donde puede estar un poco alejada de toda esta fama que muchos querrán ¿Dónde están mis compras? Ay, ay, ay, tú tan yo tan fina Ay, ay, ay, tú tan low y yo tan high Mientras ando en privado tú sales y tus patines Uh, no sé qué hacer con mi rico hacer con tanta diversión? No tengo a nadie que me ponga condición. que puedo hacer? Yo soy una princesa. Qué pereza, soy tan guay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, Soy tan guay, soy tan guay. que hoy Yo creo que este va a ser uno de los videos más difíciles que he filmado. Porque o sea, tengo la misma persona haciéndome dos personas Es como como una especie de película Los Príncipe y el Mendigo, entonces me, hace un personajes en paralelo. Sales no sé qué hacer con mi riqueza, qué pereza soy tan guay. Todos me tratan de alteza, de Miami hasta Shanghai. Y ya no sé qué hacer con tanta diversión, no tengo a nadie que me ponga con No tengo a nadie que me ponga condición ¿Qué puedo hacer? Yo soy una princesa Qué pereza, soy tan guay Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay Soy tan guay, soy tan guay Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay Soy tan guay, soy tan guay Ay, ay, ay, ay, ay, ay Viva Challenge Colorín colorado Este cuento no ha acabado y no va